кеш жарық тәлім тв арнасының көрермендері эфирде маңызды мәселе біз тікелей эфирдеміз бүгінгі біздің қозғайтын тақырыбымыз өте өзекті әдепсіз тойлар неге көбейді деп аталады бүгінгі студиямыздың қонақтарымен сіздерді таныстырып өтейін біздің ақын ағамыз серік қалиев және де қазақстан республикасы мәдениет қайраткері жарылқасын дәулет ағамыз қош келдіңіздер ендеше бастайық әдепсіз тойлар неге көбейді расымен қазір өте өзекті ғой той деген қазақтың қазынасы деп жатады ә, дегенмен қазақтың қазынасындағы той қандай болу керек жалпы неге қазіргі тойлар әдепсіздікке жол беріп жатыр деген мәселе ғой енді қозғайтынымыз ә, жалпы мынау ғалымдарымыздың зерттеуі бойынша кейбір адамдарда той тойлау деген синдром бар екен осындай синдром яғни адам туғаннан бастап анау өмірінің соңына дейін әрбір күнін әр қадамын мереке әрбір күнін той қылып өткізеді екен да жаңағы Э, бала туылса дүниеге келсе той жасайды жаңағы бір жасқа толса той жасайды одан кейін бесік той бар тұсау сүндет той деген сияқты мектепке барғаны бар тілашары бар деген сияқты осының барлығы өмірінің соңына дейін той болып өтеді екен жалпы осыны тоқталайықшы бұл қаншалықты дұрыс э, осындай тойдың көптігі жалпы бізге енді ең бірінші әдепті той әдепсіз тойға байланысты әңгімемізді бастайық тойдың көп болғаны жақсы әрине Э, бірақ э, осы әдеп мәселесіне келейік жалпы біздің қазіргі тойларымыз э, қазақтың салт дәстүріне негізделген тойлар емес біздің қазіргі тойларымыздың сценарийі мынау комсомол тойынан басталған комсомол тойы негізінде ә, совет одағы кезінде комсомол тойы деген шықты оны біз жас кезімізде алғашқы тойлар тойлана бастады комсомол тойы кейде клубқа барып тойланды ә, содан кейін кейде бір асханаларға тойланды кейде содан кейін жайлап дамып палаталарға тойлана бастады бұл жалпы дәстүр дегеніміз кейде мына діннен негіз алмаса біз салт дәстүр деп абайдың өзі қабылдамаған хәкім абайдың өзі қабылдамаған ал енді бұл кезген кез нәрсе өйткені кез ұлтқа дәстүр болып еніп қалады содан кейін өзінің ұлттық дәстүрі секілді қабылдайды содан кейін ол жабысып қалмайды жақсы дәстүр болса да жаман дәстүр болса да ал енді біздің осы тойдағы дәстүріміз кешегі комсомол тойы еді негізінде той қалай бізге ә, көп э, неге бізге біз тойшыл халықпыз деген сұрау бар енді өзіңіз де сұрап отырсыз біздің осы ә, жастарымыз да осыны көп сұрайды бұл о баста төле би бастады осы тойды төле би бабамыз бастаған тойды ең бірінші қалай бастады дегенге келетін болсақ біз жоңғар соғысында жоңғар қазақ соғысы болды жүз елу екі жүз жылдай соғыс болды сонда ақтабан шұбырынды алға көл сұлама деп біз неғып зар елмайды неге зарлап жылап айттық өйткені қалмақтар жоңғарлар бізді ығыстырып қыздарымызды күң қылды ұлдарымызды құл қылды әйелдерімізді тартып әкетті еркектер біздің басын кесті соныменен бізді тықсырып біздің жайлауымызға олар малын жайды біз әбден жеңілген кезеңде төле би осылар осы, осы кезеңдерде төле би сахнаға шығып әбден піскен кезеңі болады сол кезде төле би бабамыз бұл, дерек рас дерек болды төле би бабамыз кәдімгі ә, елдің үлкен үлкен ә, мықты мықты азаматтарын билерін жинап алып жасырын әңгіме өткізген елді той жасаңдар асты көп беріңдер тойды өте көп беріңдер деген неге деген кезде дайындаңдар жауынгерлерді олар әскерге дайындаламайтын жағдай деді біздің қазақ ол кезде біздің қазақтың жайлауында қалмақтың байлар отыр біз әскер шығарып әскери ойын өткізе алмайтын едік сол кезде той аста олар қалай өткізді олар той аста олар той асты көп беріңдер деді ондағы тағы да сценарийін өзі жасап берді төле жасап берген екен бұл енді ұлы адамдар ғой енді сонда найзаласу күрес көкпар тарту сол жамбы ату бүкіл соғыс өнерінің барлығын тойға енгізіп жарыс қылып осылай көптеген біраз жылдар сол кезде қалмақтардың ә, деректері бар қалмақтар қазақтар күлген осы сорлылар біздің құлымыз болып жатыр табанымыздың астында тойшыл сорлылар екен деп жүрген осылай дайындады дағы елді бір ақ күнде көтерді ақырында жоңғар деген мемлекетті жер бетінен жоқ қылып жіберді сонда біз той ас осындай екі нәрсеменен біз бүкіл қазақты дайындадық біз осы күйменен бірақ біздің той дәстүріміз жалғасты иә ары жалғасып келе берді кете берді бірақ біздің той дәстүрімізде шынында жан бату бар еді көкпар бар еді қазір көкпар беріп жүргендер біздің генімізде бар ол бұрында болған заттар көкпар бар еді содан кейін арқан тартыс бар еді күрес бар еді кәдімгі жігіттің ә, әскери өнері жігіттердің одан кейін әнде де қосылды бар еді ал біз қазір осы комсомол тойынан бастап біз осы дәстүрімізден айырылып қалдық комсомол тойы келді біздің бүкіл бір жақсы нәрсеге тартатын тойларымыз жоғала бастады мен тура осыны мына серіктердің тойларын білемін серік менің досым тойларына барамын бұл той басқарады елді шақырады өзі парасатпен өткізгісі келеді ол серіктерді шақырады қуаныш деген інім бар шақырады сол кезде ә, арқан тартыс өткізеді тойларда шағын отырыстарда иә сондай бір жақсы нәрселерді өткізіп жатады ал өткенде бір біздің бауырымыз табиғат деген бауырымыз екеуміз бардық тойына олар кәдімгідей ә, көкпар ә, қыз қызғуды өткізді сонрада содан кейін ә, <clears throat> жамбалуды жамбалу өткізді ұлттық спорттарды ұлттық спорттарды жайлап жайлап өткізді негізінде біз осыған келуіміз керек ал біздің тойларымыз біз енді ә, мынандай қазіргі мынандай бір жойдасы тойды қалай өткізіп жатырмыз оның өткізетін үлкен себебі біз өзіміздің балаларымызды тәрбиелеген біздің балаларымыз той өткізіп жатыр қазір біз дұрыстап тәрбие бере алмаған ұлттық дәстүрімізді сіңіре алмаған балаларымыз той өткізіп жатыр олардың ә, немерелеріміздің сұранысы анық әкеліп бер одан басқа оның миында ештеме жоқ ол алпамыс батырды оқымаған ол сіздің қобыланды батырыңызды білмейтін балалар ә, оларға қайрат нұртас болмаса тағы да кімдер бар yeah. Иә. осы сияқтыларды бер дейді болды жұрттан қалмайық дейді жұрттан қалмайық дейді даған олар ән айтқаннан басқа не біледі олардың интервьюлерінің барлығында да жай әшейін киім пиімі бар ішкен жегеннен басқа олар да ештеңе айта алмайды содан кейін біздің тойымыз негізінде басқа ұлтты енді білмейміз бірақ қазақтың тойы идеология болған негізінде қазақтың тойы идеология болған қазақтың тойы мемлекет қорғау болды ғой негізінде асы тойы мемлекетті тығырықтан алып шығу ә, осы төле би соған бола тапсырма берді мінекей содан бері жалғасып келе жатқан ә, біздің тойымыз идеология ұлттық тәрбиемізді сіңіру жігіттік намыс садақ ату осылардың бәрін жасап едік енді э, біз соны ұмыттық комсомол тойы ол осы санамызды шырмаудың мақсатында комсомол тойында не істеді тост ол тост не үшін керек болды өйткені біз съезде кпсн съездерінде ә, кпс адамдар сөйлейтін еді олар мықты деп соны есептеді ең мына ұлттың кезген халықтың ең биік дәрежесі сөйлеу болды содан кейін тост деген нәрсе келді европада да бар ол сөз сөйлеу тілек айту сөз сөйлеу тілек айту ал соны сөз сөйлеуді біз сіңіріп алдық өзіміз дәстүріміз сияқты арақ ішуді сіңіріп алдық дағыны ана жақта ұлттық құндылықтың бәрі жайына қалды арақ ішеміз дағыны дұрыстап сөйлей алмаймыз содан кейін сөйлей алмайтын адамдар не істейді <laughs> билігінен басқа мінекей біз төбелес жарады біз иә біз ұлтымыздың асыл қасиетінен айырылып қалды ақырында тойдан жиіркенетін дәрежеге алып келдік біз елімізді тәрбиелейтін той еді біз елімізді құртатын елімізді азғыратын тойларға алып келдік бәрекелді жақсы енді қазір жалғастырамыз ә, бүгінде енді серік ағамыз ә, құрметті көрермендер елуді еңсеріп міне алпыс жастың ауылына дүрбі салып отқан шағы ғой иә, енді иә. алпысқа келіп жатсыз биыл ә, жеке мерекеңізбен құттықтаймыз енді серік ағам ә, қуанышты бір хабар айтайын серік ағам да бұйырса алдағы уақытта тойын бергелі жатыр иә, <laughs> енді бұл не той десеңіздер <laughs> ә, жаңағы шығармашылық кеші ғой енді иә иә, иә. аға бір енді осы бір тойыңызда жаңағы арқан тартыс көкпар дегендей болмайтын шығар дегенмен ә, <laughs> салиқалы әңгімелер айтылып бір әуезді ә, жақсы бір ой салатын өлеңдер оқылып деген сияқты ғой әрине әрине осы бір ә, жаңағы тойыңыздан бастаңызшы аға тойдан ба өзім тойдан шаршаған адаммын ғой өзі қазақта той дегенде сылтау көп дейді не болса соған той жасайды ғой жаңа өзің айтып тұрғандай әйтеуір біреулер жиырмаға де отызға де қырыққа де той жасап жататыны бар содан кейін осы қалаға көшіп келгеніме отыз жыл болды деп той жасайтын адамдар бар неше түрлі енді еріккендер жасай береді ғой иә. өзім жалпы осы мерейтойларға да өзім іштей қарсы болатын керегі не депші өзім мысалы бір алпысқа келдім деп бір той жасағым келген жоқ ешқандай иә. бірақ есеп бергім келді осы енді алпыс деген адам бір салиқалыққа келетін кезі ғой сондықтан осы алпыс жасқа келгенде не бітірдің анау мұқағалидың өлеңі бар ғой сексен жасап сегіз сөз қалдырмаған әлдекімнің тағдыры бұйырмасын дейтін ше сол бір алпысқа келген кезде осы өзіме бір есеп берейін дедім және мынау үш өлең соңғы жиырма жылда жазған өлеңдерімді үш том қылып шығардым сосын мынау мақал мәтел мағыналары дегенді Э, екі том қылып шығарып жатырмын біреуі шығып қойды енді екінші жақында шығады мысалы осы бір есеп берейін дедім содан кейін ә, сол кеште ә, әрине жаңағыдай арқан тарту ештеңе жоқ қой енді бірақ ол кеште өлеңдер оқылады деген сияқты бір өзіме өлеңмен жазылған әндер айтылады деген сияқты осындай ә, бір жақсы әңгімелер айтылады деп ойладым бірақ өзі қалыптасып қалған бір нәрсе бар ә, содан кейін артынан жаңағы не ғой банкет беретін деген нәрсе бар <laughs> ғой енді иә, иә. сол барып банкет жасайтын жерді көрсек он екі адамнан артық сыймайды екен қой мынау болмайды деп мына сәл кішкене үлкенірек қылайық дегенмен үлкенірек қылайын десең сол өзі қалай біл тойға айналып кеткенін байқамайтын жағдай екен да шынында ше иә. жасайын демейсің бірақ бәрі келген адамдар артынан бір шай ішіп кету деген нәрсе бар иә. сонымен бірақ ол жерде жаңағыдай той дүрлейтін ештеңе жоқ десе бір шай ішіп қана әңгімесін айтып қана қайтады ол енді бірінші ел алдында жаңағы иә, есеп беріп одан иә. кейін ар жағына барып есеп береді осы нәрсе ғой енді <laughs> сол сияқты сондықтан ол жерде мынау той дейтіндей осы алпыс жылдығымды өткізетіндей дейтін нәрсе емес ол кішкене сол есеп беріп артынан шай деген сияқты ғана нәрсе енді жаңа шығармашылық кеш дедіңіз ғой жалпы қашан өтейін деп жатыр көрермендерімізге осы бір ақ қалып отыр өзі бүгін он екісі ма бүгін он екісі он төрті күні сағат үште жалпы бұл нәрсе осы ақындардың пікірінен шықты мына сырма өсқан інілеріміз бар ғой солар идея беріп солар ұйымдастырды сөйтіп алматы қалалық әкімшілігі жасап береміз деп сөйтіп алматы қалалық мәдениет басқармасында бауырларымыз бар ә, алла разы болсын солар осы тойды бізге беріңіз біз өзіміз атқарайық деді жарайды сонымен жаңағы алатау деген дәстүрлі өнер ә, театрын ә, тегін ә, ешқандай несіз тегін беріп жатыр Сонымен енді олар өздері енді әрине олардан шығын шықпайды емес шығады ғой кәдімгідей қаншама энергия кетеді деген сияқты қаншама адамдар қызмет етеді yeah. Иә. сондықтан олар өздерінің <coughs> жаңағы сол шығындардың орнын толтыру үшін билетті өз мойындарына алып енді өздері өздері сатып өздері сол шығындарын жауып ә, қызметін жасайды біз тек қана былайша қонақ болып қана келеміз былайша өзімнің ә, жақындарымды ша шақырып деген сияқты солай жалпы енді бұл ә, тойға менің ойым енді жалпы әркімнің өз ойы болады ғой әкімшіліктің э, де қызығып отырған бір себебі бар деп ойлаймын өйткені осы уақытқа дейінгі серік досымның халыққа айтып отырған халыққа жеткізген э, өлеңдерінен де бөлек тәлім тәрбиелік э, өсиет сөздері ә, интервьюлері жасаған тірліктерінің барлығы жетерлік соның бірін таспаға басып алып қалғысы келген болар әкімшілік оған да біз осы кейде біз әкімшілікке кейде баспасөзде жаңағыны бір ә, жаңағыны сайттарда аузымызға келген айтып атамыз ал енді әкімшіліктің парасатты тірліктері өте көп соның бірі мінекей сондай бір ә, парасат иесіне жасаған құрметі тегін жасап өздері өткізіп берейін деп осындағы жақсы нәрселерді алып қалайын деп жасаған ниеті ол деген ол мемлекеттің бір көзқарасы деп түсіне аламыз өткен жолы сол өзімнің туып өскен енді ауылым ауданым ғой енді жамбыл ауданы сонда ол жақтың да әкімі шақырып жаңағы құрметтеп ауданнан шыққан кісілер деп жаңағы мен айттым менің қандай еңбегіңіз жоқ еңбегіңіз сіңді сізді мына рухани ә, құндылықтарды насихаттауда көп жұмыс жасап жатсыз деген мен таңқалып қалдым ә, содан кейін солар өздері тағы осы кітап шығаруға көмектесеміз деп отыр құдай қаласа ондай ондай жақсылық жақсының жақсылығын айтып иә. нұр дейді көмектесіп жатқан адамдар құдайға шүкір бар ғой бәрекелді иә еңбегіңіз алдағы уақытта еселене берсін сәттілік тілейміз бұйырса мынау кешіңізді аман есен көріп алуыңызға тілектеспіз құрметті көрермендер сіздерге тағы да бір естеріңізге сала кетейік ә, шағын хабарландыру қуанышты жаңалық дейміз серік қалиев ақын ағамыздың бұйырса осы аптада 14 күні сағат үште алатау дәстүрлі өнер театрында шығармашылық кеші өтеді келіңіздер жақсы бір ғибратқа толы керемет кештің куәсі болыңыздар дегіміз келеді енді мынау қазақта мынандай бір керемет сөз бар енді керемет дейміз жалпы айтылып жүрген құлақта жүрген сөз ғой қазақ бар жиғанын тойға шашқан халық дейді осы сөзге келісесіз бе негізі бар жиғанын енді шаша берген де жақсы емес қой енді сырап кетіп жатады арасында өте қымбат қымбат Ә, анау әнші тамадалар тіпті иә. шетелден алдырып жатқан кезде кейде шыңаш ашиды керегін ет, еді депші өзі бірақ қызық болғанда мен ә, осыдан бірнеше жыл бұрын ә, қарақалпақтың есжан бақсышы деген бір бір киносын көрдім сонда бақсы деген оларда енді ақын жыршы ғой енді сонда қарасам тойда ә, кім, кім келеді екен кім келеді екен деп халық сұрайды сонда о есжан бақсы келе жатыр о деп сөйтіп ол есжан бақсы келіп мысалы көп жырлар айтады елдің бәрі тыңдайды ол жерде жаңағыдай сөз сөйлеу ондай мындай жоқ басқа аха басқа анау бірдеңе елді қайтсек күлдіреді деген нәрсе жоқ ол жерде жырлар айтылады екен жырлар айтылады ол да кәдімгі тәрбиелік мәні бар бұл ескіден қалған жырларды айтады екен соны тыңдап тыңдап рахаттанып тамағын ішіп қайтады екен бұл да былайша айтқан жақсы нәрсе да енді бізде сол қазіргі кейде сол шектен шығып кетіп біздің тойлардың көбісінен байқағаным енді көп жылдық стажымыз бар ғой бәрі елде жоқ той жасағысы келеді ғой иә бір бірінен асып түскісі келеді елде қайтсек деп әйтеуір бір жаңалық кіргізгісі келеді әйтеуір ешкім істемеген той жасайық дейді айланып келгенде сол бұрынғы тойғыдай болады енді адамдар көп жағдайда шаршап қайтады иә. әсіресе біздің баяғыда тойды жаңадан бастап жүрген кезде усилительдің қуаты жүз ватт етін иә? иә жүз ваттық усилительмен тойды атқаратынбыз да палатканың астындағы той елдің бәрін естілетін қазір бірнеше киловаттық енді анау тойда отыра алмайсың мен өзім отыра алмаймын қайта қайта бір қонаққа барсам да шығып кете беремін неге анау өкпеңді қысып жібереді кәдімгі құлағыңнан ұрған кезде басыңды айналдырып жібереді өкпеңді қысып жібереді қайтып отыр отыртып мен таңқаламын сөйтіп шығып кетемін сыртқа барып кішкене демалып қайтпасам ана шаршап кетемін сонда біздің тойлар адамды шаршататын тойлар көп екен өкінішке орай мынау енді жаңа жаңа нәрсені енгізгіміз келеді деп жатырмық қой бір жаңаша басқа форматта басқа стильде өткізгіміз келеді мысалы енді жарылқасын аға өзіңіз бір той өткердіңіз ғой осы уақытқа дейін ә, әулетіңізде той болды сол уақытта ә, бір кейбір мәселеде тойдың кейбір қаржыларын алып бір садақаға бердім деген сияқты болмаса бір үлес мен осы бұл өзі айта алмайтын шығар мен айтайын <laughs> ә, жарылқасын бір күні той берді қызын ұзатты ұзатты содан кейін сонда бір бір жақсы нәрсе халыққа үлгі көрсетейікші адамдар осылай істесінші деді сөйтіп қызы мен күйеу баласы кәдімгі машинамен бірнеше машинамен шығып азық түліктер алып мұқтаждардың тізімін алып солардың үйіне барып таратты ә, ә, әдетте біреулер машинамен қыдырып серуендеп көшеге ешкімге жол бермей сөйтіп жүреді ғой гулянканың орнына иә, ғой иә иә иә тура соның орнын толтырып кәдімгі бір ә, сауапты амал жасады сөйтіп барлық барып ә, жаңағы үйді үйлерге барып таратып жүргенде анау кісілер қалай қуанғанының бәрін біз түсіріп алдық сол кезде көрдік осындай нәрселер болса да енді анау жаңағы тойда бір қолыңа ақ ұстап тұрып тілек айтқанға қарағанда жаңағы мас болып сөйлей алмай тұрған тілекке қарағанда ә, мұқтаждардың бір мұқтаждығын өтеп солардың бір ризашылығын алсаң сол әлдеқайда жақсырақ шығар иә олардың тілегін айтсашы олардың ол кісілерді тойыңа шақырған қандай жаққа yeah, иә, иә, иә. олар өмір ұмытпайды қандай жақсы сіздің дастарханыңыздан дәм татса өйткені ол сүннет ә, мынау мұқтаж адамдардың дәм татпаған дастарханы қандай қайырсыз дастархан дейді мәселен сіз соларды қонаққа шақырды иә сол келді келді жаңағы мұқтаж кісілерді балалар иә. үйінен балаларды да тіпті бөлек иә, дастархан жасап алып келсеңіз де болады ғой болады иә? болады алып келетіндер бар қазір сондайлар қазір ішінара шығып жатыр бірақ біз кейде осы мұқтаж адамдарды э, осы бір тойда ғана шақырып қалмай сол тойдан кейін де қарым қатынас жасап тіптен жақсы екен да ойлап жүрміз қазір енді осындай нәрселер мынандай жаңағы сұрақ әдепсіздік туралы сұрақ қойып жатсың ғой мен сол иә. кейде ойлаймын әдепсіздікке халықтың өзі ә, э, селт етпейтін болғанына мен таңқалдым неге мысалы осы әлеуметтік желіде қатты шу болған нәрсе бір той болды да таразда сонда кәдімгі стриптиз дей ма сол тойда қыз бен жігіт шешініп жатты халықтар соткаларына түсіп ыржың жың күліп отырды мен таң қалдым бір ақсақал тұрып әй ұятсыздар бұларың не деп айта алмады және ең болмаса ол жерде тойдың иесіне сондай ауыр айтуға болатын еді сен бізді сыйламадың ба мынау істеп жатқаның не бізді деп сонда өздерінің ә, жаңағы бір дәрежесін сонша түсірді мүмкін той иесі бай шығар білмейміз ғой кім екенін ә, соның алдында ештеңе айта мен ойлаймын тіпті айтамағанның өзіне орнынан тұрып кету керек қарсылығын білдіру керек адамдар ақыр жарайды енді аузы бармайды екен жүрегі дауаламайды екен иә. ең болмаса тұрып кетсін қарсылығын білдірсін осындай бір видео алдын әлеуметтік желіде тараған болатын қырғыз елінде осындай үлкен той болды сол уақытта жаңағыдай биші жігіттер биші қыздар келген ғой ашық шашық киініп алаңда билеп жатқан кезде бір үлкен қария қарт кісі орнынан тұра салып қуып шықты жаңағы ортадағы өнер көрсетіп жатқан міне сондай адамдар керек қазір сондай адамдар керек бір батылдық керек ол енді елдің елдігін көрсететін нәрсе елдің әбден бір табанға бат, тапталып деген сияқты бір намыссыздан түк қалмаған сияқты отыру деген мысалы жараспайды ғой сондықтан ел өзінің ел екенін білдіру керек олар кәдімгі оларды құрметтеп шақырды ма лайықты құрмет көрсету керек оларға кейде осы баяғыда алғашқы кезде біз осы екі мың жылы э, осы ішкіліксіз тойларды кәдімгі өткізе бастадық қой енді оның алдында да кішкене шанда шанда болған шығар сол кезде мен өзім сол кезде араласып ә, жан жақтан мен көп облыстарды аралап той жасап жүрдік сонда мен кейде байқағаным біреулер сондай ә, жаңадан ішкіліксіз халал той дегенде асабаға ешқандай мән бермейді да кейде әйтеуір елді ә, ішкіліксіз өткізейік дейді а ол антиреклама болып шығады кейде өйткені сен сондай той жасадып ерекше той жасадың ол өте көңілсіз өтті ал елдің бәрі ішкілікке үйреніп қалған гуілдеп қалғандар ана жерде бір құдай тамақта отырғандай өздерін жайсыз сезініп yeah. Иә. сөйтіп құрысын бұндай тойы деп кеткендер болып жатты кейде жан жақташы Иә. иә сонда иә. иә егер сен шынында арақсыз тойды насихаттағың келсе онда бар күшіңді соған сал кәдімгі қызық өткізуге қызық болған кезде әрине қазір шектен шығып кеткендер нәрселер бар ғой құдай сақтасын бірақ соның барлығында әдеппен де әдемі өткізуге болады ғой мысалы болады иә бізге енді хабарласқан көрерменіміз бар екен рұқсат болса қосайық кеш жарық тыңдап отырмыз иә. қандай сұрағыңыз бар ассалаумағалейкум уағалейкум ассалам керемет мына той жайлы айтқа жақсы негізі тақырып көтеріп жатырсыздар мен мына асабалар жайлы айтқым келеді және тойдың иегесі өзім де жұмысым асаба мен негізі он бес жыл болған ақтау қаласында тұрамын мына қазіргі тойды шақырады халал той деп шақырады кейбір мұсылмандар бар енді жалпы алматыда той басқарып жүріп көріп жүріп ақ құманға құйып ішетіндер бар ол енді халал той деп барамыз біздің кінәміз жоқ бірақ сондайларды шынайы халал ма халал болғаны жақсы ғой деп ойлаймын да ол ойыншыққа маған жақсы ғой дейді ғой иә. деген ойыншық нәрсе емес ол жерге үлкен қария жастар болады мысалы да сосын асар бір несі тағы бір қателігі керек емес ойындарды ойнатып халықты өзіне бір жаңағы қалай айтады очко жинап аламыз ол да дұрыс емес негізі да ол жерде жаңағы әже болады жастар болады қария болады кемпір болады жақсы болады той деген негізі менің өзім айтқым келгені бұл өнеге ғой мысалы сондай бір керемет сұрақтар ойда мысалы деймін да баяғыда мына қазір енді ағайындар жіп таратып білесіздер иномарканы ал баяғы біздің иномаркілер мысалы жылқы жылқының несі мысалы жеген мысалы жаңағыдай жылқының жаңағыдай нелер болады ғой еңірі таға деп сондай керемет иә, иә. сөздер сұрақтармен орнықты орнықты тойды басқаса мен үшін мен маған мен айтқым келіп сол жөн болады деп ойлаймын негізінде керемет сөздермен жаңағыдай енді жаңағыдай көбісі жаңағы руын айтып кетеді иә дұрыс айтасыз бәрекелді енді мына сіз сияқты ел арасында жүрген көпшіліктің дүйім жұрттың ортасында жүрген асабалар ғой негізі осы сіз секілді асабалар көп болсын жаңағы жақсылықты дәріптейтін дәстүрлерімізді салттарымызды елге жайып жүретін деген сияқты осы қалпыңыздан таймаңыз енді шынымен айтып жатыр ғой бұған кім мән беру керек негізі асабалар ма әлде той иелері ме той иелері деп ойлаймын той иелері той иелері асабаны таңдайтын солар иә талап қою керек қой иә талап қою керек той иелері ескерту керек алдында мынандай мынандай нәрсе болмасын деп ескерту керек өйткені ол әйтеуір аналардың деңгейін білмейді ғой иә келген асаба той иесінің деңгейін білмейді оған не керек екенін жақсы біле бермеуі мүмкін сондықтан әйтеуір қайтсем Ә, көрініп қаламын деп жа өзіне жарнама жасаймын дейді дағы жаңағыдай нәрселерге барады ғой сондықтан той иесі ескерту керек сияқты менің ойымша иә маған да негізі кейде тойға бір ұсыныс түсіп жатады сол кезде ә, той иелерін екіге бөле аламын да мен ә, сөйлескен кезде кейбір той иелері болады м жаңағы тойымызда бір үлкен салиқалы кісілер болатын еді ә, ақсақалды аталарымыз бен әжелеріміз болушы еді ә, сондықтан бір тойымызда асабамыз салиқалы әңгімелер айтып жақсы жақсы сөздер айтса ә, деп айтып жатады ал енді кейбір жаңағы той иелері былай дейді да бізге көп сөздің керегі жоқ жаңағы ешқандай мыжымай былай айтқанда бізге жақсылап ойын ойнатсаң сыйлықтарын таратсаң одан кейін бір өздеріңіз айтпақшы тост беріп билетіп қайтарсаң болды деп өздерінің бір деңгейіндегі дәрежесіндегі асабаны сұрап жатады жалпы осы қызық біз енді өзіміздің жаңағы ғана осында бір тікелей сұхбат өткіздім алдында сол кезде тура осы сұрақтар келді маған жалпы біз э, өзіміздің баламызды дұрыс тәрбиелемейміз ең бірінші өз баламызды дұрыс тәрбиелемейміз ертеңіне баламыздың сұранысына амал жоқ көнеміз мәселен біздің ертегі тыңдамай өскен баламыз біздің салт дәстүрімізді білмейді мәселен қазақ ертегілерін оқыған бала біздің жаңағы алпамыс батырымызды Ә, ерте өстігімізді болмаса жаңағы анау ә, жаңағы толағайымызды білмейді олар <coughs> отан елді жақсы көрмейді олар олар ә, экранмен тәрбиеленеді телефонмен тәрбиелеп жатырмыз оларға не керек оларда экранда жүрген зат ғана керек оларға бір сондай бір интеллект қажет жоқ оларға оны сұрап отырады мен оның үстіне әбден айтқанын істеп үйренгенбіз маған мынау әнші керек болды одан басқа оның өзіңіз ойлаңызшы сіздің балаңыздың жетіп тұрған жеткен жері мынандай әнші керек деу сіздің балаңыз көкпар керек деп айта алмайды сіздің балаңыздың мүгедектігі соншалықты садақ атайық жамбы атайықшы болмаса үлкен бір жырауды әкеліңізші біздің сондай бір жақсы нәрселерімізді осы елге танымал осы елден шыққан жақсы нәрселер жырлап берсеңші деп ондай нәрсені біздің балаларымыз айта алмайды келген қонақтар жақсы бір ой түйіп кетсін иә иә иә сондай бір затты айта алмайды ал біздің әкеміз өйткені соны тәрбиелеген өзіміз өзіміз сияқты ғой баламызда біздің де оған санамыз жетпейді сондықтан да ана тойдағы әнші мына тойдағы әншіден аса алмай жатырмыз кешіріңіздер біздің еліміздегі зиялы қауым содан аса алмай жатыр министрлеріміз депутаттарымыз әкімдеріміз де сол жеткен жерінің барлығы әнші әкеліп ең мықты әнші әкеліп сол той өткізу жаңағыны айттым ғой жаңағы табиғат деген баланың тойын жігіттің тойын үйлену тойында садақ жан батып атты жан балып атты ә, садақ дәлдейтін кезде жел тұрып кетті содан кейін ә, қызығу жасады sonra да шынында маған өте бір қызықты көрінді неге тамақ ішіп болдықтан былай шықтық сөйтті сол көкпар тарттық көкпар деп болған қызығуды көрдік жарысын көрдік сондай ілуді көрдік сол өзіміз делебеміз қосып қалды сонда жұрттың бәрі солай сондай бір әдемі адреналин адреналин иә. ал енді ендігі егерде біз осыны дәстүрге енгізсек тойхана иелері олар ақшасы көп олар олар ойына келгенін жасайды мынандай ашық үлкен мына жақта төбесі жабулы тұр ашық жерде мына жақта ат жауып ататын садақ ататын жерлердің бәрін жасап тастайды оған кәдімгі біздің палуандарымыз шығады қол күрес болып жатады кәдімгі ол деген ғажап нәрселер ғой деген иә әрине енді бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен тағы да рұқсат болса эфирге қосайық кеш жарық тыңдап отырмыз қандай сұрағыңыз бар алло ассалаумағалейкум уағалейкум ассалам қандай сұрағыңыз бар айта беріңіз мен жаңа сұрақ болғанда ұсыныс мен енді осы өзім жылым алматыдан хабарласып тұрмын мхм мен жылым жолбарыс жылғы осы алпысқа толамын бірінші айдың бірі күні мына әдетсіз тойлар көбейіп кетті дегенге мен мың пайыз қосыламын бәрекелді өте жақсы тақырып қозғап отырсыздар енді иә. осы су басынан түмейді балық басынан шірейді дейді қазаннан қақпақ кетсе иттен ұят кетеді дейді осы үш мақалдың қосындысын мен ойлаймын мына жоғарғы білім ғылым министрі мәдениет министрі ғалымдар кішкене осыған көңіл бөліп бұның бір тұрақты мемлекеттік осы бәр ә, телеканалдардан көрсетіп отырып халықты тоқтатпаса мына жастар бей берекет болып кетті өйткені ә, хабарын қарасаңыз қазақстан каналын қарасаңыздар айтып жатыр күніне жүз елу адам ажырасады дейді не деген сұмдық бізде ғылым жоқ діни ғылым жоқ тектілік <coughs> ғылым дегенді кіргізді яғни менің мен Құралпас болу керек енді құрдас осыған енді көп атсалысып жүрген азамат сырттай жақсы танимыз тілектес болып отырамыз ана бала шағаны кінәлағаннан гөрі мен жоғарыдан бастап өздері тыйылса мен тыйылмасам менің семьям бала шағам тыйыла ма сондықтан да ер азаматтар алпыс талқындаған ақсақалдар мәдениет министрі мына шет басқұлттарға күлкі болып жатырмыз Иә, бәрекелді енді иә сұрағыңыз жалпы түсінікті бұл кісінің айтқысы келгені тойдың формасын иә, жасау керек жақсы бір сценарийін құру керек керек өте керек бұны кім істеу керек енді менің ойымша адам әрқайсысы өзінен бастау керек өзі мынандай нәрсе ғой бұрынырақта адамдар кітапты көп оқитын әдеби кітапты көп оқитын иә театрға баратын қазір енді театрыңа да бара бермейді иә. әдеби кітаптарды да оқи бермейді сол қазақтың театры той қазір яғни тойға ә, кәдімгідей мән беру керек кәдімгі мемлекеттік деңгейде бәлкім мән беріп оның дұрыс өтуіне ә, жұмыс жасау керек сияқты шынында жаңағы мәдениет саласы қызметкерлері де осыған атсалысу керек атсалысу керек кәдімгі ақын жазушылар өздерінің ұсыныстарын айт деген сияқты өздерінің шығармалары арқылы халықты солай тәрбиелеу керек шығар сондай енді бізде бірақ бізде жарыс болып кетті ғой жарысы иә дұрыс айтасың серік осы мәселен жаңағы кісі де айтып жатыр шынында да мәдениет министрінің өзі той өткізсе әншілерін алып келеді одан басқаға санасы жетіп тұр бірақ оған бармайды ол бас ауыртқысы да келмейді өйткені осы керемет деп ойлайды өйткені барлығы оның бары сол еді бәрі халқымыздың бәрі солай, болып қалды бірақ тағы да табиғатқа оралайықшы өйткені табиғат екеуміз қабат бар сол қайта қайта аузымызға ала берді сол болады иә ол ескертіп жатты қайта қайта әрқайсымызға звондап шықты ұлттық киіммен ғана келіңіздерші тойына содан кейін шапанымызды киіп алдық ана тойда құдалыққа берген шапанымызға дейін киіп бардық иә қандай керемет болды демек адам өзінен бастау керек қой өзгерісті өзінен бастау керек иә тойдың егесінен бастау керек енді осы бір алматы облысында мен тойға шақырды жаңа енді айтып отқанымыздай той иелерінің өзі кейде былай сұрайды екен қос тамаданы бірдей алдырғысы келеді да біреуі жаңағы салиқалы жүргізсе екіншісі ойын ойнатып деген сияқты көңіл көтеріп билетіп деген сияқты екі аса болып бардық сөйтіп мен енді ойладым жаңа жанымда жігіт бір ойын ойнатып соған бір көңіл көтеруге келген екен деп сөйтіп едім ә, той ортасында ортаға шығып жаңа жігіт енді алмастық сөйтіп ортаға шықты да былай деді ғой ә, осы аптаның басында бір то, айдың басында деді иә айдың басында той өткердім <coughs> үйлену той ә, содан кейін мәз болып ақшамды алып кеттім да бір күні жұма күні жұма намазға барып мешіттен шығып келе жатсам жаңағы той иесін көріп қалдым ағамды көріп қалдым дейді жаңағы салысуға суға кеткен көңіл күйі жоқ енді амандасып хал жағдайын сұрап жаңағы үйленген қыз жігіттер сұрап қалай болды не болып жатыр барлығы жақсы ма деп жағдайын сұрасам ай тамада деп мұңын шақты дейді да негізі сендердің осы қателіктерің менің ұлым мен осы қызым отау құрған жақында ғана айырылысып кетті дейді неге десек сендер келесіңдер тек өз пайдаларыңды қалталарыңды ойлап тез тез өткізсек мынаны бітірсек ақшамызды алсақ кетіп қалсақ болды деп соны бір мақсат тұтасыңдар дейді да тойға келгеннен кейін бір жақсы салиқалы әңгімелер айтылып жақсы бір жастарға ой салатын сөздер айтылса екен бір ақыл кеңес айтсаңдар екен осы бір нәрсені қолға алшы болашақта дегеннен кейін ана жаңағы асаба жігіт ортаға шықты да үйленіп жатқан жігітті шақырып ортаға анасын жанына алдырып мына тұрған сенің анаң сенің жұмағың жаңағы жұмақтың келді ананың аяғының астында міне мына тұрған құбылаң осы жерге қара да бір минут қолыңды жайып алладан сұра анаңның амандығын тіле осы кісілердің разылығын алып тіпті қазір елдің көзінше аяғынан сүйсең де артықтық етпейді деді ғой сөйтіп еді жаңағы жігіт қолын жайып анасына дұға жасап тіпті отырғызып анасын аяғынан сүйіп еді көзінен жас шығып кетті ғой екеуінің де жылап бір бірін құшақтап сол кезде кәдімгідей бір ішің жылып қалады екен сол жерде отқан бүкіл қонақтардың өзі де орындарынан тұлып тұрып жаңа қошемет деген кезде бір ерекше күйге бөленеді екенсің енді мен айтқым келіп отқан жаңағы тойда бір жақсы әңгімелер әдепсіздікке жол бермей артық ә, жаңа шекарадан аттамай жақсы жақсы сөздер айтылса екен деймін ғой ә, осы тұста мысалы тамадаларды көбісі шыңдалмайды сөз жаттамайды оқымайды деген сияқты ғой енді әдеби өздерінің білімін дамытпай тойға шығып кете салады ә, жаңа айтар сөзі жоқ та тойға шыққанның енді тамырларды шыңдауға қатысты ә, олардың бір сөз саптауын жөндеуге байытуға керемет құрал ол кітап сол кітаптардың ішінде мен осы серік ағамның жақында міне шығып отқан мақал мәтелдердің мағыналары деген мына томдық кітаптарыңыз тұр ғой алдымызда көрермендерімізге көрсетіп қой. мақал мәтел ә, мағыналар деген керемет кітап ішінде енді аға не айтылған өзіңіз айтып беріңізші не жазылған енді былай не қылайық иә. бір қысқаша айтайын бұл жалпы бұған қалай келдік біз мен 2001 жылы хабар арнасында мың бір мақал жүз бір жұмбақ деген бағдарламаның редакторы болдым бұрын мың бір мақал шығарған бірақ кейін тоқтап қалған екен маған айтты серік абашжақ ол кезде продюсер маған айтты осы қолға алсаң деді жарайды дедім онда жүз бір жұмбақ қосайын дедім себебі мақал ұлттық тәрбие ал жұмбақ адамды ойландыруға жетелейтін нәрсе сондықтан екеуі бірдей болсын деп сөйтіп ә, мың бір мақал жүз бір жұмбақ деген ойынды біраз жүргізіп жүрдік сол жерде мен студенттерді арнайы дайындайтынмын ойынға неге ә, әшейін сырттағы адамды шақыра салып ойната салғаннан гөрі арнайы дайындалған студенттер бірінің аузынан бір сөз жұлып алып тұратын ал кейіннен осы қазір қарасай ауданында музейде істеймін ғой иә. сол ауданда ә, аудандық мақалшылар сайысын өткізіп жатты, облыстық мақалшылар жыл сайын өткізіп жатты. сонда байқағаным балалар мақалды жаттағанымен мағынасына келген кезде э, кібіртіктеп мүдіріңкіреп қалып отырды сосын ойладым жоқ онда мақал мағыналары туралы кітап жасау керек екен дедім сөйтіп мақал мағыналарын ә, осы тәлім тв ға осы бірінші қазан э, бірінші қаңтардан бастап осы жыл бойы шығарып келе жатырмыз ғой сондағы ә, сол э, Махалды ә, э, мақалдарды адамдар жалықтырмас үшін арасына кішкене ғибратты әңгімелер қосып қара өлеңдерден қосып мақалды ашатындай қылып істедік сол ә, сценарий бойынша мына жер э, істелініп отыр сондықтан бұл енді адамды жалықтыра қоймайды деп ойлаймын өйткені бұл жерде ә, бір май бір ет дейді ғой бір өңшең май болса жүрекке тиіп қалады ет араластырып отыру керек деп yeah. Иә. өңшең мақал ғана емес мақалға қатысты ғибратты әңгімелер мен өлеңдерді қосып осы жасадық енді осыны осы, осы бойынша мысалы көп жағдайда біз қазақ мақал жақсы жақсы дейміз дағы кейде білмей жатамыз ғой мысалы қараңызшы мысалы адам өзің жақсы көретін мақалың қандай десе адамдар ойланып қалады ғой иә сол сияқты небір ә, мақалдар бар мысалы аяғы жаман төрді бұлғайды аузы жаман елді бұлғайды дейді көрген кісі көргенін айтады көргенсіз кісі бергенін айтады дейді білімді әр нәрсенің байыбын айтады білімсіз біреулердің айыбын айтады дейді осындай мақалдар кәдімгі егер осыны жаттап бойына сіңіріп өссе ұлттық тәрбие өте жақсы тәрбие жалпы мынау көп асабаларға негізі мақал мәтелдің астарын түсіну тек тойды айтып қана қоймай астарын түсініп сөзбе сөз жаңағы жеткізу де өте керек нәрсе ғой мысалы қараңызшы мына жерде бір айтылатын нәрсе бар да мысалы табалдырықтан биік тау жоқ жаман қатыннан артық жау жоқ дейді мысалы сонда табалдырықтан биік тау жоқ дегенде бұрын оны түсіне бермейтін кейін жатырмын сөйтсем табалдырықты аттау деген бар ғой мысалы ә, біреумен өкпелесіп қаласың ә, біреумен ренжіп қаласың бір сондай сондай бір жағдай болады оның үйіне бара алмай жүресің оның табалдырығынан аттап кіру саған өте ауыр одан гөрі қайда бір тауға шығып келе саған жеңіл сонда осындай осындай келетін болсаң адамдардың арасында өкпе реніш болмауға мысалы татулық жақсылықта татулықта өмір сүруге деген сияқты үйрететін нәрселер да бәрекелді керемет енді әрбір асаба <laughs> әрбір қазақ осыны оқуға тиіс кітап деп ойлаймын енді жарылқасын аға мынау қазіргі таңда жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой той деген жалпы бұрыннан салт дәстүрімізде баяғы анау бабаларымыздан билерімізден бері келе жатқан нәрсе енді ол кезде өзіңіз айтқандай елдің еңсесін көтеру үшін және де тағы бір астармен дайындау үшін жасалған нәрсе тығырықтан алып шығу үшін ал енді бұл күнде тойларымыз елді тығырықтан алып шықпай керісінше тығырыққа әкеліп тіреп жатыр да енді иә. бес сағаттық той үшін 5 миллион жағы несие алып оны бір 5 жыл ә, немесе 10 жыл өмірінің соңына дейін төлейтіндей жағдайға жетіп жатыр жаңағы қазақ өзі мақтаншақ халық қой жаңағы понт дейміз ғой былай айтқанда өзгеден асып түсу озу деген мәселе осы осы нәрсеге не дейсіз бес сағаттық той үшін үлкен иә иә бізде мынандай нәрсе бар бізде бір қызықты бір зат бар біздің ұлтымызға әбден сіңіп кеткен бір өте жаман қасиет бар бұл жаман қасиет қайдан келген өзім де білмеймін бұл бәсекелестік мынандай болам деу көршісі машина алса бізде сондай машина аламыз деген сияқты сондай бір жаман қасиет бар алланың бұйыртқаны аллаға шүкір жоқ бізде бізде ананы анадан бүйту керек міне осы қасиет бізді тығырыққа тіреді ақырында біздің қазаққа сіңіп кеткен осы бір қасиет бүкіл ұлтымызды тығырыққа тіреп жатыр мәселен мынандай нәрселер болады өзіңіз студентсіз ә, жатақханаңыз да жоқ әр жерде жүрсіз содан кейін бір жерден бір екі адам ә, біреудің жүз долларға тамақ ішкенін көрсеңіз ей мынаусы несі үш мың теңгеге ішсе де жетеді ғой деп ойлайсыз ал ол алған жүз доллар деген ақша емес еді а бірақ кейін өзіңіз айлық алдыңыз жүз долларға де тамақ ішіп кетесіз е баяғыда сөйтіп едім деп ойлайсыз ал енді қазір миллиардерлер той жасайды оларға алла пугачеваны әкелу болмаса бониемді әкелу олар әшейін ә, күн сайын табысының бір айлық табысының бір екі процентін ғана құрайды үш ақ процентін құрайды оларға жүз мың доллар жұмсау әшейін ғана <coughs> соны жасайды дағы ал енді біздің ондай жүз мың доллар түсінде көрмеген ары келсе мың долларды көрмеген адамдар сол жақ жасағысы келеді сөйтеді ғана қарыз қалады бұл енді ақырында содан құтыла алмайды жаңағы өзің айтқандай ажырасып кетеді сондайлар бәлелер өте көбейіп жатыр енді осы жерде енді... сөзіңді бөлейінші осы қайдан шығады дегенде қазақтың мақалын білмеуден шығады қазақ айтады байлық мұрат емес кедейлік ұят емес дейді қараңызшы ұят емес онда тұрған ұялатын не бар істемей ақ қойсын ал енді біз осыны осының бәрін алып тастап анау өйтіп жатыр деген сияқты санасыздықтың бәрін санасыздық ол деген әкімдер айтады ана мен сенің тойыңнан мықты болу керек дейді ол да санасы жетісіп тұрған жоқ ол әкімнің аттыға ілесемін деп жаңағы жаяудың таңы шат айырылыпты деген сияқты ғой ал енді осындай бір санасыздықтың орнына әй той өткізесің ба менің баламның санасында қалатындай деп бір нәрсе жасап бер болды ақшаның да қажеті жоқ осы тамағын ішіп кетсін бір екі ақ сағат өткізейік бітті жетеді сөз сөйлеп те қажеті жоқ баламның есінде қалатын бір нәрсе жасаңдаршы тойды сол үшін жасаймын десе не тойды сол үшін ғана жасау керек адам деген той ғибрат ол той саясат білген адам ба той деген баланың есінде қалып кететін екі жастың есінде қалып кететін зат кім не сөйлеп жатыр бір есінде қалып кетеді ол өйткені жаңадан үйленіп жатыр екеуі үлкен ертең үйге ана қыз өмір көрмеген жерге кіріп бара жатыр ата енесі қандай болады деп отырған кезінде ата енесі шығып сөйлеп жатыр елі сөйлеп жатыр құлағында қалып жатыр олардың арақ ішкені қалады анау жас келіннің сана көз алдында алғашқы қалады иә одан кейін билегені қалады ішіп алып билегені қалады бәрі семіз де билейді арық та билейді бәле болып кетті ғой бәрі биші болып кетті бәрі қазақтарда негізінде би деген нәрсе болмаған негізінде ұйғыр өзбектер би болған биші болмаған десеңші <laughs> үлкен билер болған ал енді сонда олардың оны бірінші ал орыстың бір сөзі бар ғой алғашқы көрген нәрсеменен адам солай қабылдап қояды адамды сені ең бірінші кездесуінде қалай қабылдады сол күйінде қалып кетесің сонда ана кісілердің ішіп жүргені ертең араласатын қайнағасы келіннің ол масап қизаңдап жүр өмірі сол тойдағы есіне түсіп тұрады қайнағасы көрген кезде оның оның дәрежесін солай сыйлап кетеді қадірі түседі ғой жаңағы қадірі түседі өзінің ата енесі біреумен айқайласып жатса ей дейді да ата енесінде солай сыйлап өтеді сол сол сол дәрежеде ғана сыйлап өтеді өйткені ол солай фотоаппаратқа түсіріп қалды алғашқы иә, түсіріп қалды сол енді өмір кетеді ал оның орнына біздің санамыз сәл көтеріліп сәл көтеріліп мен балама бір нәрсе қалдырайықшы мен де бір нәрсе айтайыншы өсиетімді айтайыншы десек сол ниетпен ғана тойымызды жасасақ әйтпесе айтатынымыз жоқ болса той жасамай ақ қойсақ та болады кәдімгі екі бір қошқар сойып ағайындар жинап жүріп құран оқып жіберсек те жетеді ғой иә, негізінде дұрыс айтасыз енді бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен рұқсат болса қосайық кеш жарық тыңдап отырмыз мен тыңдап отырмын көріп отырмын алдымен мынау кәдім арнасына рахмет оның үстіне мына жігіттерге де рахмет осындай тақырыпты қозғап мына серікті көріп қуанып отырмын өзім оқырманым оқырманмын ғой жасым үлкен болса да серіктің өлеңдерін несін естіп жүрміз білеміз ал енді мынау жақсы бір тақырыпты қолға алған осының бастамасын бастап жатыр екен осыны бір қолдаушылар табылса екен деп жатырмыз жаңағы министрліктен бастап бұл сөзге әңгімеге қосып отыр лайымшылдық құлағына ілініп мына жер жердегі әкімдіктегі жаңағы мына мәдениет жағын басқаратындары бар әрбір қаланың ауылдың мәдениет орталықтары бар солардың құлағына жетсе қандай керемет болады енді бәрекелді енді менің өтінішім мына қолында кітапты серік балам қайдан аламыз оны қалай таратылады халыққа кітапханаларға ма жоқ сатылымдарға ма осы жөнінде айтып кетсең қай қаладан хабарласып отырсыз қай қаладан хабарласып отырсыз көшіп қалды енді жақсы үзіліп кеткен екен енді айта берсек болады қазір осы көрермендеріміз көріп отырса жаңадан қосылған көрермендеріміз болса тағы да бір еске салып өтейін серік қалиев ағамыздың осы аптада бұйырса жексенбі күні 14 төртіне сағат үште алатау дәстүрлі өнер театрында шығармашылық кеші өтеді сол жерге келіп жақсы өлеңдерін тыңдап ағамыздың өзімен кездесіп суретке түсіп қолтаңбасын алып тіпті мына кітаптарына қол жеткізсеңіз болады кітап сол жерде болады ғой болады болады енді айтайын деп отқаным қазір осы ә, қазір осы сатумен айналысып жатқан жігіттер бар иә yeah. соларға хабарласса болады алмастың нөміріне хабарласса болады э, сегіз екі жүз э, сегіз жеті жүз жеті екі жүз отыз нөл бес он бес жеті жүз сегіз де сода жеті жүз бір де сода жеті жүз жетпіс жеті бәрі сода бар сол нөмір сонымен хабарласса иә. болады енді былай не қылып отырмын мынау мен жаңа осы кітапты қарап бір бүгінгі той деген өлеңді іздеп едім табан қарамадым сондықтан келінге көшеді аяқ жағында ма оқып берейін жақсы көшеді келінге иә. енді той туралы ғой бәрекелді енді мынау тойдағы әдепсіздіктерді бір жіпке тізгендей қылып айтуға болады негізі мысалы ғалымдардың айтуынша былай дейді тойға кешігіп келудің өзі ең бірінші әдепсіздік дейді тойға кешігіп алтыда шақырса сегізде келетін енді халықпыз ғой тойға кешігіп келудің өзі ең бірінші әдепсіздікке жатады дейді иә. ең негізгі әдепсіздік одан кейінгі мәселелер жаңағы асабаның тыс ойнауы әзілдеуі ә, одан кейін жаңағы би билетіп әртүрлі бір жаңағы жаман ойындардың ойнатылуы деген мәселелер ғой ә, жаңа қарап жатсақ кейбір асабалар тіпті жастарды қойып үлкен кісілермен де қалжыңдасып жатады да осы қаншалықты дұрыс бұған не дейсіздер енді әдеп деген жақсы ғой әдеп әдеппен істеу керек қой мен бүйтіп ойлаймын жалпы біз кейде жамандықты айтамыз да жалпы жамандықпен күресудің жолы жақсылықты насихаттау жаңа жарылқасын айтып жатқаны да сол жаңа жақсы жақсы нәрселерді не үшін айтып жатыр өйткені соны көріп соны істейтін болса жамандық өзі ақ қалады негізі мысалы тойда қандай әдепсіздіктерді байқайсыздар кейбір тойға барған кезде жарылқасын аға осы тойға барған кезде кейде бір ә, беге шақырам деп бір біреудің денесін мазақ қылады содан кейін барып көйлегіне тиіседі көйлегіне тиіседі содан кейін жап жас болып алып алып үлкендерге қарай кәдімгі өктем сөйлейді міне осылардың барлығы соған қарап отырып біздің енді ұрпағымыз не көреді өздері де жетісіп жүрген жоқ мектепте дұрыс программа сабақ өтіп жатқан жоқ сол ә, со, енді оны көрген бала тағы да бұзылады ғой міне осындай нәрселер өте көп бізде ал енді әдепті бұл тамаданың негізгі тойда түсетін тамада мейлі бірақ ол тамада көргені жердің баласы болу керек ол тамада қандай әдеп сақтау керек тамада тамада ата баба салт дәстүрін сақтаса болды үлкен сыйлау ізетті сөйлеу кішіні құрметтеп сөйлеу елге жақсы насихат айту әзілмен айтса да әзілде сондай бір мақтамен баузайтын жақсы әзілдер бар алақанға салып отыратын сондай бір жадырататын әзілдер бар сондай бір елге сондай бір қарым қатынас жасап отырса жақсы болады енді тағы да бізде тамадалардың барлығы мен байқаймын осы бір кейбір тамадалар бар ақындарға өлең жаздырады ешкім айтпаған бір нәрселерді жаздырып қояды сөйтеді ана тақылдап ала жөнеледі тақпағын айтып тамадалардың көбі тақпақшылар жаттап алғаннан басқа әңгіме айтпайды бұлар тақпақ тақылдатады ал енді егер де мен қазір бұрынғыдай баяғыда кішкентай кезімде тамада болғанмын сендерде кезімде мен де тамада едім ал енді қазір ә, егер де қазір қайтадан тамада болатын болсам сендер сияқты жас болатын болсам мен мынау серіктің мақал мәтелдерін жаттап алар едім тақылдамас едім де мен әркімге бір ақынға барып жүз долларға екі жүз долларға тойға бұл өлең жазар сценарийлар бір екі сценарий жазып алады да соны айтып кәдімгідей әр тойынан мың доллар екі мың доллар алып жүреді мен білемін ол тамадалардың бәрін мен көзімше жазған мен қасымдағы шәкірттеріме жаздырып алған одан гөрі одан гөрі э, екі жүз долларға жаздырғаннан гөрі екі мың теңгеге сенің кітабын сатып алсын содан кейін бұл мақалды жаттаған адамның бойында даналық айтқан адам бойында даналық тұрады ал даналық бірте бірте білінбей сіңеді біз осыны білмейміз түсінбейміз жақсы енді біздің бағдарламамыз да соңына таяп қалды сондықтан да бір мына мәселені де мен өзім қозғағым келіп отыр тойдағы білмеймін қалай десек тойдағы салт дәстүрлердің көбеюі керексіз салт дәстүрлердің көбеюі серік аға осы мәселе не дейсіз керексіз салт дәстүр ма енді бұрынғылар айтқан ғой дәстүрдің озығы бар тозығы бар деп ше иә біз рухани жаңғыру деген сөз ә, біз жақсы жаманды ә, нәрселерімізді білу керек тағы жақсысын алып алға жүруіміз керек жаманды тастауымыз керек рас сондықтан ә, жақсы ә, айтып отырмын жақсылықты насихаттау керек жамандық қалады мен өз басым мысалы тойда келінге бір пайдалы нәрсе айтып қойғым келеді Ә, ұлға пайдалы нәрсе айтып қалғым келеді бірақ енді қазір асабалықты қойдым асаба болмаймын бірақ ә, сол ақын ретінде барып мысалы жаңағыдай өлеңдерді оқып оларға ә, әрі ұнайды әрі мысалы сабақ елдің барының тілегін жинап ә, жазған өлең ғой мысалы сондай сондайларды оқып сондай өлең арқылы насихаттаса деп ойлаймын мысалы тойға біз көбінесе әнші шақырады да бірақ ақын шақырмайды ғой көбінесе ал ақынның мысалы мысалы қараңызшы енді айтар болу керек жаңа салт деп жатқаным кейбір ырым тыйымдар мысалы тойдың соңында үйлену тойдың соңында жұқсыз болсын деп үйленіп жат, тұрмысқа шығып жатқан қыз, өзінің гүлін лақтырады иә енді ол біздің нәрсе емес қой енді оны әшейін одан кейін енді бір қызық нәрсе бар еді бізде жүз мың долларға ма жүз елу мың долларға ма торт алады мынандай торт сондай ақша тұрады енді қымбаттау иә, тұрады айналайын ау одан да жүз елу мың долларға төрт алғанша ой жүз елу мың теңгеге төрт алғанша өзіңнің сойған қойыңның төсін алдағыны қыз ұтатын болсаң күйеу балаға төс тарт <laughs> әлдеқайда пайдалы және бір тиының шықпайды әдемілеп төрт бұрышына жаңағы отты қойып қоясың ба бір жарқыратқың келсе <laughs> фар қойып қоясың ба апарып бер <coughs> болмаса қызға келін түсірдің ба онда келін шай құйғыз иә. бес минут алады бір тиының кетпейді шай құйғыздағыны содан кейін қалай шай құйғанын мақтасын жұрттар айтсын қалай құйғанын үлкен кісілер кемпірлер айтсын енді бізге көрермендеріміз whatsapp желісінен де сұрақтар қойып жатыр енді барлығын оқып үлгермейміз өйткені аз уақыт қалды біреуін оқиын мақал мәтел мағыналар кітабын қайдан алуға болады деп бірнеше көрермендеріміз сауал жолдаған екен ә, міне сол кітабы жаңа айттым ғой иә. сатып жатқан адамдар бар олар ә, адрестерін айтатын болса ақшасын жіберетін болса немесе әлеуметтік желіге сізге өзіңізге иә, жеке парақшаңызға сол жаңағы жігіт қазір менің сол ә, парақшамды жүргізіп жатқан адамдар бар ғой енді солар солар осымен айланысады үйлер қазір қазпошта арқылы үйлеріне дейін жеткізіп береді қазір ол қиын емес қазір осы осы сендердің ватсаптарың арқылы бұның әлеуметтік желі жергілікті адрестерден алуға болады yeah. Иә, мысалы қиын иә. емес қой енді ол жақсы енді біздің бағдарламамыз осымен өз мәресіне жетті бір, сағат уақытымыз өте шықты енді алтын уақыттарыңызды қиып келгендеріңізге үлкен алғыс білдіреміз алдағы уақытта да бұл мәселелер тағы да қозғалады деген ойдамын өйткені өте өзекті тақырыптар сіздерге алдағы уақытта сәттілік тілейміз бұйырса шығармашылық кешіңізде кездескенше дейміз көріп отқан көрермендеріміз болса сол кешке келеді деген ойдамыз билеттер де сол ә, алатау өнер театрында сатылуда не болмаса кәдімгі кассир kz сайтына кіріп сатып алсаңыздар да болады сондықтан да ертең келіп кешімізге жақсылап бір өздеріңізге ғибратты ә, әңгімелерді естіп жақсы бір ой түйіп ә, тәрбиелік мағыналық мәні бар сөздерді алып кетсеңіздер жиып, теріп алып кетсеңіздер болады онымен қоса мына кітаптарды алып кетсеңіздер болады құрметті көрермен ендеше той тойлаңыздар бірақ әдептілікті сақтайық асабаларды жөнімен талғаммен таңдайық сіздермен қоштаспаймыз келесі кездескенше аман сау болыңыздар